シングとの戦いで全力を振り絞り引き分けに持ち込みました激しい戦いの中新たなる可能性を見つけたようです 砕けておらん無理をしなければじき治るやったなんだうち身には馬の肉ってこんなに買い込んできちゃったのにまあそうじゃな今夜は桜鍋にするかそっかグッドアイデア酒も忘れんでくれよ飲みすぎですよ同志何を言うとる酒は百薬の長と言ってな同志 <laughs>

の間のボクシングの試合で緊張しすぎたんだなましばらく養生していれば大丈夫さただし酒はダメですよああ心配して損しちゃったとにかくよかったどうししばらくお酒やめてくださいねそれじゃお大事に <laughs> やぶ医者め分かってるんだよ俺には。 先先生生同志の言ってたことどういう意味です先生武道の達人は誰よりも己の体のことをよく知っている内臓が取り返しのつかないほどやられている あと半年早く気づいていればわしの力ではもはやどうすることもできんもってあと10日だな妖線同士があと10日の命だなんて 宋楠，宋楠。 始めるぞすぐ来い修行あんな体で無茶だどうしダメですよ同志安静にしてなきゃ黙れいいかよく聞け珍味俺の命はあと10日だからこそ今教えておかねばならん 体がでかかろうが小さかろうが勝負は勝負やるからには勝てもしスタイナ以上の敵が現れたら今のお前では絶対に勝つことはできんお前も民衆だはずだ同じスピードで打ち込んだパンチは体重の重い方がその威力において勝っているということでは 体重の軽いお前はどう戦えばいいかその答えは崇拝剣だ崇拝剣今から一度だけ手本を見せるそれを見て自分で技を体得しろでもどうし体が動くな珍味 一度しかやらんぞこれからやることをしっかりその目に焼き付けておけ に手を添えただけなのにあんな大亀を打ち砕いた友禅同士お前のような小さな体の者が大男を倒すには打ち込む瞬間に体重を何倍にもするしかない己の体重を何倍にもするその通りじゃそれが通拝剣の極意だ珍味を俺がお前に教えることはこれだけだ 俺の目の暗いうちに体得してみせ約束します必ず妖精同士どすこい 法実践憲法か知らんが力の憲法では俺の方が上じゃそりゃどうかなラオチュ書いてたんか珍味は西洋憲法の大男と引き分けたさすがの私も安心してはいられなくなった な構えから亀を割るの 通は剣と相手の距離を取ってその間にスピードを乗せて威力をつけるんだけど崇拝剣はほとんど距離を取らないあれでどうやってあんな力が生み出せるんだろう同志が言った体重を何倍にもするってのはどうやるんだろう大事にしてはならなかったことばかりだ 同志が踏み込んだところだすごい重さが加わったみたいだ俺の体重を何倍にもするこれだ踏み込みだうわダメだ割れないこの石を割るには並大抵の踏み込みじゃダメだこのままじゃダメなんだ み込みの力を強めるためにはバランスが大事だ踏み込む足だけではダメだそれを支える軸足を鍛えなくちゃすごい流れだこの形から片足で立てなきゃ の極意を体得しなければ 流れの強さに軸足を支えることができないくそもう一度だ蹴を打ち込む時は打つところを一点に絞り込む同じように踏み込む時の軸足にも最後まで力が加わる一点がそれは軸足の親指だ 最後の親指の蹴り出しの力によって踏み込みの力は決まってくるこの棒に親指一本で立ってやるえっうっ 体験の極意は己の体重を何倍にもすること同志見ていてくださいこの女め必ず割ってみせます がずれただけだ踏み込みだって同志と同じくらいの威力なのに何が何が足りないんだ一日中まるで金丹は何かに取りつかれているようだうわ 週間が過ぎようとしているなのに僕は崇拝権の秘密は踏み込みにあるものだとばかり思ってたけどやっぱり月自体にも何かやり方が月かこの滝を断ち切れるほどの月が打てれば だったらひとたまりもないや渦だ渦の中に巻き込まれてる二筋の滝がものすごい渦を作ってるんだ い高さの滝壺から落ちても何ともなかった大木があの渦の中で岩にぶつかったらバラバラになったよし金が渦巻きかそうか根元は一点に集まってるんだ と勢いの苦しいすごい流れだうわっ んだか最近ますます女らしくなっていくような気がするわどうしよう看病する絶世の美少女まるで映画のヒロインみたいわあち、珍味おぼろげながら崇拝家の極意見つけたよ珍味珍味珍味 親はどうしておる二筋の滝で特訓してるよさっきもボロボロになって帰ってきてね自分も渦のようになんなきゃいけないんだって渦のようになそうか 水中の一点から発した力が水面に来るまでに何倍の力にもなってる問題は力の伝わり方だ分かったでももう時間がない一か八かこの命にかけても極意を身につけるそれが陽線同士との約束だ 力の伝わり方だこの力を腰肩そして腕を通し手のひらまで螺旋状に伝えていけば通拝剣が生まれる 元気に飛び回っておるようじゃどれあいつもそろそろ帰ってきたようじゃどうしどどううししまさか見せてみ珍味 特訓の成果を めえ行こうレイチうん両仙同士は亡くなりましたしかしその熱い憲法への情熱と奥義の通拝権は珍味の心と体に引き継がれていったのです